lietuvoje pastaraisiais metais pasipylė šimtai kepyklėlių sūrinių bitynų ekologinių daržininkystės ar jaulininkystės ūkių, kuriuose darbuojasi vienos šeimos nariai ar bendraminčiai, pabėgę nuo, tarkime, per greito miesto gyvenimo tempo, tęsinti šeimos tradiciją arba atradę naują veiklą, verslą, hobį, kartais tiesiog save. Vaiva Buliauskienė, niekada nelaikiusi noragų rankoje, kaime atsidūrė prieš dešimt metų. Kas nutiko, kad kelis aukštojo mokslo diplomus turinti miestietė, kaip pati sako, šoko į kaliošus ir stačia galva nėrė į nepažintą kaimo gyvenimą? Aš buvau medicinos darbuotojas, tai tiesiog e, medicinoje dirbau Kauno klinikose. Ir paskui nutariau, kad reikia kažkaip pažinti, dėl ko žmonės susirga. Tai dėl to sugalvojau įstoti į Kauno technologijos universitetą chemijos inžinierijos specialybę, kad sužinoti maisto struktūrą, iš ko pagamintas maistas. Dar ir maisto mokslo magistrą pabaigiau. Žodžiu, kad ne tik gydyt, bet ir kad sveikai gyventi, kad nereiktų gydytis. Įgytą žinias Vaiva tiesiogiai pritaiko šiandieniniam savo verslui. Prienų rajone greta Balbieriškio Buliauskų šeima augina apie pusšimtį karvių spaudžia sūrius, gamina grėtinę, varškę. Apart ką veršiai sugeria ir visą kitą pieną perdirbam. Sūrius vaiva gardina ir įvairiausiomis žolelėmis ir sėklomis, nuo raudonėlio, mairūno, peletrūno iki šiandien madingų kanapių. Visus receptus moteris kuria pati. Vieni produktai sumažinto riebumo, kiti praturtinti naudingomis bakterijomis, treti su mažiau cukraus. Mano yra vizija ir svajonė nepabėgti nuo natūralumo, nepabėgti nuo gamtos, nevartoju jokių priedų, konservantų, jokių ne, tiesiog jie turi žinoti ir vartotojai, kad natūralus produktas negali galioti 2-3 savaitės, jeigu norit sveiko, praturtinto produkto gyvybinėm biologiškai aktyviom medžiagom, reiškia, jisai ir negali galioti, jis yra trumpo galiojimo. Nusipirkai, suvalgiai ir viskas laukia kito karto. A draugams kauniečiams nebuvo šoko, kai prieš dešimt metų Vaiva metė mediciną ir išvyko į kaimą, paskui ten jau senokai ūkininkaujantį vyrą pasakau ūkininkė, tai pirmas penkias minutės visi juokėsi. Niekas negalėjo tikėtis, kad aš e, atvažiuosiu į kaimą ir būsiu kaimietė. Visgi savo sprendimo moteris nesigaili. Sako, kaime atradusi ne tik širdžiai mielą veiklą, bet ir pati tapo sveika bei laiminga. O gyventi harmonijoje su gamta, sveikata ir kūryba ir yra tikroji sėkmės istorija.